ragazzi, oggi vi parlerò di due nuovi toys fantastici che ho trovato dal brand Osuga e giù in descrizione avete tutte le informazioni che vi servono e anche un codice sconto ho accettato questa collaborazione perché questi sex toys sono davvero originali ho trovato il loro qualcosa che richiama un po' il, il mio senso del design è un po' la mia femminilità. Ho adorato le loro forme carinissime, nonostante già io abbia diversi succhi a clitoride. Ha questa capsula fantastica e può essere utilizzata come, cioè è una mm, lampada da comodino se vogliamo, infatti sicuramente lo metterò nel mio comodino voilà, lui è un succhi a clitoride, Uff, è una lampada come l'altro ha la carica magnetica qua al basso ci sono due pulsanti quindi immagino ci siano due funzioni diverse ok sì una è la suzione rappresentata da un cerchio e l'altra dalle ondine vibrazione uh, immagino che si possa utilizzare in diversi modi e si sente abbastanza forte uh, ancora più forte Oh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 vibrazioni. Sì, 10 modalità di vibrazione. Uh, è la suzione, vabbè, sempre quella. dirò, li ho aperti adesso e non vedo l'ora di provarli. Quest'altro invece potrebbe anche... Uff, questo è il caricabatterie, fantastico, al ehm, magnetico, molto semplice da utilizzare, infatti non ci sono buchi nel sex toy ma soltanto nella, nella base che si attacca in basso e funziona sia da succhia clitoride da un lato sia eh, penetrabile dall'altro lato quindi ha due funzioni, due motori e si accende dal basso e adesso lo proviamo, proviamo la vibrazione amo i loro colori pastello e per questo motivo ci stava aggiungerli alla mia collezione perché ho altri colori, ho un succhia clitoride nero e uno a forma di... vabbè, flamingo, non ricordo in italiano come si dice flamingo. Carina la vibrazione, mi piace quando è molto soffice perché è soft, non è soffice in inglese, è soft in italiano leggera perché di solito io utilizzo tutti i sex toys alla minima potenza, soltanto in alcuni momenti vado ad aumentarla. Questo mi sembra fantastico perché quella minima è perfetta per me mentre poi va a crescere ed è davvero davvero forte non so se la utilizzerò mai poi dall'altro lato sì, quindi da questo lato c'è un bottone con cui si può decidere la vibrazione della parte penetrabile e da quest'altro lato il bottone che ci aiuta a giostrare il, la suction cup. Uh, ognuno viene con le sue sacchettine cosa super utile odio quando mi spediscono i toys e non hanno una cover in cui riporli perché poi devo trovare pochette mettere una pochette accanto all'altra e non hanno mai le forme magari perfette questo nelle, la cosa <laughs> simpaticissima di questo qui invece è che quando vai a guardare le istruzioni ok le istruzioni sono principalmente in cirillico ma non serve tantissimo capirle perché basta, basta guardarlo per capire come come funziona e eh, ti fanno vedere delle immagini in cui viene utilizzato come mm, per massaggio per il collo possiamo provare, vediamo se funziona massaggio per il collo, dietro le orecchie uh. <laughs> beh sì, effettivamente non è male potrei utilizzarlo per i massaggi ai piedi notturni prima di andare a letto anche questa funzione non è da scartare e questo effettivamente mi piace